hata babu. Sasa nawaombea pia, mkirudi Mungu awawezeshe mfike salama, na familia tunawaombea Mungu awafariji, kwa kuwa Mungu ndiye anafariji wote ambao wanapitia shida na magumu ya maisha. Mungu akawabariki na akaendelea kuonekania katika maisha yetu ya kila siku. La msingi tusimsahau yeye ambaye ni muumba wetu. Tusimsahau yeye ambaye utuongoza, utuelekeza, utulinda na ambaye anafanya yote ambayo tunatenda kufanikiwa. Tusimame wote na nchire nyasaye tata obambe twasa omusaraba okweta otindika totumo tochama gombe ligoria motungata to oruge turwasa abakure orinete rwasa ikansaso ori kwa nyasaye tata omobwike gima kurwanane kwabia ogima nabakure nankira somo mtakatifu kristo akaturiki gatakatifu kubikwa mkwa mtakatifu kuruhusu wakwibe okoroka kuwa mubere sala za waumini Tumwombee huyu ndugu yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristu aliyesema, mimi ndimi ufufuo wa uzi, na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyo ndugu yetu Bernard aliyesafirishwa aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupa, kupakwa mafuta matakatifu. Bwana, twakuomba utusikie. Twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako. E Bwana, twakuomba utusikie. E Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa ili Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Bwana, twakuomba utusikie. Ee Mungu muumba wetu na mkombozi wa waumini wote, usijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote, kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuweze kukaa wote kwa ajili ya sadaka ya miti. Kakala zangu naone kwala mwaziri mmoja Andrew namara mahanga yale Andrew Tuota Yanda bango isani elimo ino takonya alia abanda abujurega Abwa shikara asema boko mtoka boko kwa igoro Agoro Felices años, hermanas Roma. Tipo, kaya mo, kaya mo kaya mo ang bulo mo. Pag-uwasan, nabuto mo po, pag-uwasan, pag-uwasan, pag-uwasan, après avoir assez cassé, pour ceux, pour ceux qui nous ont. Terima kasih. juga Ilmu yang berarti ada teh Ini abu yang Bwana, tunakutolea kwa ibada ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo kwa sauti moja tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika ushawishi walakin E eh, Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu kristu na nguvu na utukufu E Bwana wetu Yesu kristu uliyewambia mitume wako na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Tufanyiane hivi kupungiana mkono, kutakiana amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia utujalie amani. twensi Kristo ndiye Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu, yeye aondoe dhambi za dunia. Heri wale wote ambao wamealikwa katika karamu ya Bwana. E Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. esara yogotoligwa nyasaye nondoria enyoretwo omonia obuya mari maraika no uja saitani nyasaye esara yowanja na amanyirịmanya ọhụrụ mgbawadewori eso ndị na-amanye ga-enyu ekeara ihe kawatewawa na njira nembere ya n'esọrọ iweke ya nyesaa sọrọ ọmụrụ ewu dị ngwa na-edi na-amanye ga ihe nso ọkọba ebibi ane ụmụọmụ dị ngwa na-edi nwa nsọ ịmanye nye ebe na-eme ọmụmụ ọnụ Esara yuwe itia nyasara yuwe itia nunzi na kora ikera ya kobe yosasima nyasara moneno ane na igora sari tari igoro netwikira sore kogosasimande na wanjire nenkoro yonsi ninkulire nowekana oijasende oichogonong'onjoronkoro mbuya walimo akonyola komune tagatevo amokotagala mobekeraini walimolaba katoriki muyayanetibya Walenda chama na Joseph Walenda. Mwenyezi Mungu. bali amagotena mama mama wote tusimame tuangalie altari, wote tuangalie altari, tuombe. Tunakutolea shukrani kwa ajili ya mema yako yote, e Bwana. Tunakuabudu, tunakuomba uondoe chuki na giza zilizoko katika mioyo yetu ili tuyasikie maneno yako. Utupe uchangamfu katika sala na matendo mema, ili tuzishi, tuzishike amri zako kwa moyo wa upendo. Utuweke katika njia njema za mwanao, utufanye wema kwa kupokea masakramenti kila wakati, na mwisho tufikishe kwenye utukufu wako wa milele. Na pia huyu mtumishi wako Bernard ambaye ulimuita kutoka duniani huku twakuomba umjalie apate kushiriki na kushangilia na malaika wako wa, mile, wa mbinguni, pia familia yake na wapendwa wake wote wajalie waishi kwa amani, umoja, uelewano na kusaidiana. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu kristu mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen naomba kwa unyenyekevu tuweze kukaa chinkong abarayi barayiga abange abande batokonyire kuru muisonde kuru rero kuru goro gakimbia mono bono nayo ribageri ase eng'encho ogosangeri erongori erongori igere tinsemo iga ebiombe mbiro bibwate chibesa ebiombe mbiro bibwate chibesa na bingorachakera ekiombe kende giosi kibachi besa na kioka gocha motua egara motangasi besa echi gane mambiende nari turaba muratokonye igo ichigochaga igo ndikwesi obwate ekiombe igo nari nachire bwango mbuya mono ngono mwirireka mwarorera abantu babera abange singo abantu baitu muri kuyuma chiko bakandu bagire kuteru elio kigaega elitare kasumuro bulito litukulia omungina bw'omwalimu pole abana baye pole baka bachikuru abaibuli bonsi pole ase bakumusiria omwalimu amatuka yaiga abaire matuka amabi tari ase obwanja bwaitu lakini ase enkitomire buri nyasaye